Установили карбоновый капот на рестайлинг Lexus Катару. Этот капот у нас на стоковую модель. Мы его примерили на автомобиле, воспользовались случаем. Для того, чтобы перед отправкой убедиться, что все подходит отлично. Соответственно, по петлям, по центральному замку все проверили. Сейчас установим центральную вставку, капот упакуем и отправим во Владивосток. Плетение изумительное.